طبعا يا شيخ وش التلاعة جزيرة؟ يا واد شوف السرعة شوف شوف كيف شاق سرعة 1000 الين نص الماب سرعته 1000 يا ولد شو سرعة 800 روح لف لف كذا لف من جنبه هذا هذا حاخذ لفة حاخذ لفة بطاقة منين؟ اوه ما مسوق حتى اتوقع عندنا شيء بار ولا حاجة لا لا ما تقدر يا ولد انا جايك جايك يا ولد انا معلم يا ولد ما عندك حتى ما, ما عندك لايف ستيل يا ولد شوف شوف ما عندك شوف هذا لايف ستيل انت وجهك امزح امزح امزح <laughs> جاي جاي تعال انا تنك تعال تعال شوف اللايف ستيل يا ولد كذا اللايف ستيل الصح شايف انت كم ايتم لايف ستيل عندك؟ اثنين اثنين انا عندي واحد تشغل هناك؟ لا هم زعلانين قاعد يقتلونا هاي شو كم سرعتك دحين؟ ألف يا الفين 2000 اوه يا شو كم سرعتك؟ قتلوني لا لا وصل عندهم السلام عليكم <laughs> يقوم منين ورجع يا وعد موت حط ماستر غلط يا ولد شوف حط هيل خلاص يا بابا خلاص خلص خلص خلص خلص خلاص خلص آه، خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص تسحب امكم خلاص احا آه، آه، آه. كنسل كنسل كنسل تعورت تعال تعال تعال هنا يا كلب ايه هذا يبغى يسحبني ويبغى يذبحني انا حطيت الواد حقك هنا يا شيخ يا شيخ امتحنا هذا دارك بلنكو توبك لنكو تعال تعال يا عماد تعال فريك كذا ايش ما طعن انت واحد اصبر اصبر حقي لسه ترى لسه موجود اوه شيت اوه شيت يلا حط له جنايد ايش ده ماني قاعد اموت انا ليه؟ شيلك كل اضرب وتتاك شارك شارك حط لنا علامة الكيمياء <laughs> آه، ثلاث مرات اتقرب لا تقرب لا تقرب اوه شت هذاك ايش ذاك دفو تبى تيجي ولا لا؟ عندك انت؟ ايوه دفو دفو ما ضغطتها يا ابوي خلاص يموت ليش ما تسوي التي ليش يا ابوي خلاص اهو اهو اهو اهو يا فقر كنت بسوي كيو اول شيء يا لطيف يلعن شكله الله لا لا لا هلبي لا عشان اكلتي وخان فلان لا سواه سواه سواه سواه تحت التوت قدامك طيب هو ترى ابو امي وخر عني وخر عني انقلع فزعت اهلي الثاني اسكر الثاني اسكر <laughs> ايش ترى امي اسكت رجعت <laughs> اهلي يقول لي محظوظ عشي هذه احتراف ابوي راح بلش بلش هو اول اول عند جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك بلانك جاك جاك بلانك ارجع ارجع جاك جاك بلانك اه ما جاك جاك آه خازكس باي باي والله انت تسوي دمج لخ... مو شايفك اوه وات ذا فك اضرب oh my god انا وصلت هنا ايش الهرجه اخذت triple kill انت ولا ايش ايوه حشر امه ليبورت الف ايش بدا معلق في السما يا ولد إيه، عندك اه مسوي جدار غلط مع الفجعه مع الفجعه الماس خربان اوكي هذا ابله ليش تسوي ريلون على بلاي؟ هذا؟ قلت له استنى تحت التاور والله اني لعيب صح بنانا اوه شحطنا اوه اوه تربل كل حرام ارام ارام ارام ارام <laughs> هل تعارض؟ هل تعارض؟ تذهب الى الجحيم ليت جيم حسام ليت جيم ما عندك نهاية الجيم يا دشخلهم خلهم شوف ابو عكات كيف يمشي اذا إيه، وصلنا لنهاية الجيم اصلا انا داري يقول لك انا انام انا انام انا انام ايش ذا؟ اجي اول واحد يموت ما تروح اقتله من زمان انا ابي انا ولا ايش سامحني اوه يا عمي كبس كيف حركات ما يحتاج ما يحتاج <laughs> اقول اجيب امه انا فارس صوت تغير حسام الو صار صوتك حقيقي قاعد يضحك يد اه فريكل نايس ثانك يو ماذا فاكر سباق فلاج بيف ذا فوتشر والله لا شو خلكم اوه شو الدماج اوه نايس التيميت كلاب كلاب حتى هذا شوربه زيه ما انا قادر اضغط فين الماوس حقي حق يا ابوي مين ده اللي بيشيله <laughs> استنوه يا استنوه <laughs>